Uh... ಯಾವತ್ತೆ ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಗೋರು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತೇಮ್ಮ ತಗೊಂಡಿಕ್ ನಿಕ್ ಸಿಗ ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಿಗ ಶಿವಮ ಬೋಲಾರ ಶಿವನ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಂ ತಗೊಂಡು Merhaba. Hadi abi. Hadi neyle buldum Dida? Editimi bir hep tek o tağa canlı tuğuydu. hiç bak. ها toxalım. Oğlum Opus kavunu тағы Ебер ver onu da ambaran.

23 واحد قناتون وولم بينا ما كوه دور ها مية مية بيني يبت ولم ولم بط يبت دبل يبت كدبل شوف ساستر عتنا من كنت كله عنيو هجانن ولنا كجايانه bien contento.

kaskın batta kaçı kaganenin ta. Bilgine kaganen nakayyan tuha yürüyor. Kaganen, oğlan, oğlan. Ha? Çebete kaldın. атағым атаһым атаққына чугаатаққына ол бар биреме кыһы сорумнилам бирем окса атам ат нинам баран мына кумуяйдерин көрбүке ханы сие моңунан хай қарығыр камуаттағы қатыл жұта қам тағарар қайылары боллағы ері қаты кәпсиллер итті шағыл Ay. Ay. बाहर खिज्जी खपके तेरेंग बुबू पीर में आ चुका है थका कितने बार पीर में ay. Canan. Canan ötten e, sebil herkes ha? Gel. Beligin biraz ne yaptı? atacak bir şey söyleyeyim bana para yakalarlar çıkar. Hatta o bun her gün Künge bir yenni hevini. He? Hadi küçükte. Tabarı tabarı hına. Bile tekadını biliyor yunak pazarı. Ona o bak oradan tuğma keşiye kalıyor. O o bilgin de çıkıyor ki ha. O şu o. Ay!

Perché tanta gente ci dice che sei. Bizi speaking. <laughs> Erin dolu dinime destü. Ma computer iPad'da. Aha. Ya Olgun oh, ya Olgun. Oh, Olgun. Oh, ne bu soldular? Hep bu sollama. Sen oha otur et. Sen. Evet bak bak. Git de veren. Sen Olgun Olgun Olgun. Taraftakı da vurdun da. Evet, evet, evet. Şu slangını ularıtar diyen. Necaz Sen ularıtak uyaz gün dağırsın.

Она тәрбиеләтелерге миссия Да, да. Моем курдуктар хетилер. Киннер тапталы күйтен тиһа уасок күйтелдер. жолын Ол бір күз алкыланмағын. Үчіге шібірлен бұлым сатаны. сатаны, сатаны, Ген улағыңа дуура барасаңын. баран таптастап Таптастап бес кесе Әлі кем Аға. Ол бар ақыланнағын, өрәқтәғын, Oh. de de อาคาเรโอ้กินนี้จะต้องซุยกินนี้จะต้องสิชิมปีเฮ้ยตัวกันกันได้ki bir şey bulmasa da sallarım hem ben. Çünkü çok şey iyi kendini hak buladı ha. Ben kurdum. Sırısılda bütün olattan. İnni erken hiç yürek yırtıra. Hiç oku anlak bu yok ha. Hatta kadın kadınına ki yakacak şey bulmasa da. Evet oğlum. Семьянина була келі. Де келектірі дұғы, келектірі. Де тұрасы қалатта ерді. Өлкөдімнің кейдақпына. Олардан келгеннің әпіне. Бастығы ол күн, мен апынан ат келген. Бірәжі не жәнді? Ә? Әді атты бағым олсы де. Бірәжі не? Дuyet ona. O bunu kadar bırak. Birecine birecine dibinde. Doğru mu kattın? Oğunu oğurdu attın bunlara diye.

Huwag na napatayan niya kaninyapit. Kahanda uğrayan kalbakka, olakut savrana turakka, evrene sukkuldar yurtunu, kolanlık dosunlu ustakta, oltuha olunyen en tap, oltuha olunyen en tal, oçoğu barbaloha tahattal, tal. aga. mina ei saa avatud. aitäh, Naan. ahah. niisugust ohtu, aitäh. Klaar. Сад. Сад. Бардым. Да күдё айта навран. Ага, кырдык кырдык. Арайты күддик әтәрен күрдік боламын. 嗯。

Hallo, Ohren bitte. Everybody, スタート。じゃあ、なんかガタガタってでも、オーブンから。 Aka, belem gindi de. Belem mi belem mi? Ha çakit at. Katoya kanlar ettik bu. O bir rakam nasıl baham da onun göre koştu ben. Ha bak bitti. Baran baran da. Kalo. Bakın bana baran ana da. Hadi tuy. Ortam mı? Eş, ortamı kan da olsun. Süsünü bekliyor. Ay, hep de. 없어요다. 깨비레는 뒤엔데. 사들 망한테 사가 깨도 왜 바래 비. Bu kegen kimse de e, e, bana ne ki keda de diye takar. De tühe de taydan as bobatta da. Eto kanna sok batta. Kaçı bata bu kayıt diyor. Behsi buttu altısı. Attalar olan attalar kaçı bittiler hemen diga attılar nizar. Eto ona kim kimden bağırar? 동호 집중했더니 이게 지금 그거 말해보더니 예, 김비례요 어떤 뺏기한 비리 이제 제가 그만 나가는 말 오예 o yoğuz vaktin yeden de bir daha. O yoğdan evi de ballarıma bu kurdum buna ne de. O yoğdan ki kararı okuman okuman soğudan bir şeyde. Ee, kim bilir? O soğuduk çoğu şeyde

bayan kurdukları benden ülühet eli sıltan sırtı bak Bu da ki, Hadi dünya taptığı kosu bekleyeceğim hadi. O yolu yapmalıydı. Köy töptüğüne kakkalan ılları bari. Otu birin hanluk. Öğüş şey ütene taptaldı hok. Sürak bütü bilir jahtıra gitti. Kovası bütü. Şimdi her yıl boyun olur abut. Olur abut. Taptal diyeyim ki tılmar satan epet yeğide bolar. Onu kuydu kuydu ki onu olur oktar. Anne sürüsü taki ya çok bu taptalı verdiğin diyen kelime. Ya o kahanlara keler dök. Elbette taptalı sol sümeni kuyudan baran olurum. Ne? Tövbe. Kayık bıtıydı. Kebete olur o pupa. Буманнык жон бар болыңы писа қалар еді бәніс бәппіт. Кехи оту олы әм білағын Ота кірдігіт кейттен. Төбер тоғы түрі дияңын түрі. дағаны. дағаны. барса. не мақтанар Бері Аға, кәлі қайта қайта болып өтін сөйтіп бұланнахи қара үстібен айтаны кетек сөйлерім ләнді тай қарды білек бұны кете қара обсер мен ол күрдірі так маны кінек эн айтаны бийт беспетин ағын тұтанылған ойынка байын кебіс Учо бир жылдон. Инага диптер бүтиен келе болар. Яннан да катыһын бербетәкне сагана. Тастахандан у сатанан. Сатанар, сатанар, у сатанар. Арайонда кини соғота қаддатын, кимнин нелети сарданалын ду кимнин ду кәлден арай. Бәбән, наха, оскуй, наха, даугуйма. Қабы жоннар. Айтаны сөйтті сылғылары. Оны тоқу бұяр әділі репо батты. Білі чағыл туғыды білбәкі сұрытта. Айтты әрігінің оқыны, айтаны чүгі хабаккілі шуайдық. Jabelariki. Tuh, dia gini. Apa? ажас биден Күдік Күдік, бұл Оба, жабардақ ә?

Kaya <laughs> yolla aktır oğulları kemiğe kergenlenen oğu türü dönerdi aktıra Мен бар. Қойықты

Aman yan bir bekkine. Topu, topu bıraktı. Da bırak ağrı bıraktı amdi bu. Ece yani tu, tuva takı değil, çeyde kare. Çeyde ve bu kaya oh болдың иә ояқтың оғыта төрек тиені яқа әт әтіме мұндыңнан даяқынан ұтымақым болбақты демет ағаланна сағаланна қағаңа беремін елеймін азақ бұқа тиген қағаңа бұл бұл бұмен ұрбаған тәллағаттан тұтуғама хүджаған қағам мияқа сиен оғын өтөрөтөңгүн эбээдетер жолу жолу жолугун Уйдетті мен көн үлақ бағағар ұтта сайын болды бұл ең күтті манны күтіққы бүгөбім батты, ванна жай аяқ үстігі үйрей алмияқа. Амарда салбы ке. Оғына тағастығақтыра дейін жонтан бүгі верінен қалақтар. Жылқы бандық баллады. Мен алгуй баңы сол буяр болдым. Бай. Коты буяр көп бұскан емес етері туған баққынды өтшоғаны. Оуча. Тоғып, оп бұтын сетерен. Түміктен баран бағар, коракка кейлен. Сөннянан жарбаян тақсы дейін абыды. алас кептиктен арас киһи суннянар жиелері бар буобу сурактаахтара Ён <laughs> боо мустар <laughs> онно тоғуру жоны күтте бисса таария тонны Алас, алас. Алас бияға да Алас, алас жон боға келер ара алас кора талааһыгар киирэн биир имит кыыһы кытта бисси эҕэтэ диэн кии таҕалыы эҕэтэ диэн баҕалаах кыыс кыыс чэтэ кыыс да бу манна биэхэ миэ ой оду ол манна да чаҕа киме таҕай киэрмэҕэ дуа киме билээти 이 애행 빼빌 야가네 작업 그 휘어는 막 に聞いてくださったねでもなかったバイバイ俺んだがなかったねみやかこのスパッタチューンくってねくれねゆにゆにでしてもまあまゆってえべえでゆびておーちべえサルダーねしゅべっけんくですちょうどこのあとはここ бастык олокта болматыгар огорайтаак тоокпуруйтаак болаакты кубакаттарга бияхы боллага семете Ticaica, nhoas que te bateu sagalilher pula. Hirungunten. Hayal kellede. عَلَيَّ خَمِيصٌ مَا اُضْرَبْنَا Bu Bostakir geleye suruk ağaldı. Ağaldı. Tüvakti. Ağam soru suruk değil. oğlum min ağla oyun. Ağla oğlumun ağın. O beni elgin saldırttın ola türep diyebildim Ah Çünkü bu mina olmayacak. Bologna bu çakçı minaka mıydı? Buydu, deyyene dedim eyyene. Gitti buldu. gibi var. Kırcam bir de buranın misketçi ağalana xalati. Mene yaha rutkini tuğuna kepsevede kuruyta akbut. En olakta törülükkini gidmakta var. Onta kelin sivasbit bustan mütersen kebsübrit. Onton ustanın ardıbı tatan taha albuda. Хакка ороһон мәһитәһи булыхын баға һәм. Бағар. Аны болақ серінен туспаға хайсты бәтеремех. Rabbinin birer günahı var. Belli. yok. Няк, няк, няк. Няк, няк, няк, няк, няк, няк. Няк, няк, няк. Нет, нет. Ух, успан. ante oldu. Hadi doktor diye bu. Anda diyor kongul körüler ki diyecek. Hatta kayı. O günü bu ha. Ki otu kebinde kebinde tam bu kasa bu satın ha. Bu bu bu bu. Ösü ösü bak. Nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, nyuk, nyuk. Nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk. bayan da kan cek oto kai kan kan dedi büyük tata kan cek kan yek haydi gitti gel cek oy malacağız gel yek yek yek yek yek yek yek gel gel oy bayar ya kan dah bodoh agak Ya, akan kalian reaktor. くじくてやけどな行ったね。入ったな。入ったな。俺くじく。 өппен бұқатығы тарып бұқаттығыр қаттығыр жатырым орге өсті Сибекки симахта галаска, Үйнаққыны сүйтіктән кәлбекке, Күйтілі қатағарым айтаны. yakbihin duhabin ay mama Çabırgay dünen tingilgen Sıtıkan nanyo be çabırgan Sürügat selitine sanatan Sürehim tebite sürdenne Ay dana Vay bu Kaylarımın ne var ki yeni kuttan Ey бұл мен мен мен да олту миннер агына мен ме пакаява пасату да жылыбыта аго тун мен мен дивен мен мен атыса бәңгин аңгин бәрән маны тугына жаны айтана те яха бирәжіне бер битеді бирәжіне а ол түгіл мен енін әліндеген бирәжіне ипітін да ох ты Фермастар сая бірәжіне барды. Томен кеніне хаппыска еппітім, онатын. А, записка? Ол хайлары репізді писками етейді лаған қалын, а? <clears throat> Айтана. Айтана, те... Таптырым бәрдеттен бұл... Радиаторым ұрғы арғынна оны бұл... Моторым келейін әнірі. Түгей, ән машиналаға бүгін, да? қаталы бареқы деген да суаты титап тирбин этер отон итагабеп олахана бу бу тутанда көрө тутанда ол тугу ишти кокой саап паттаганы нахал хаят бутугун ай жагыт Айбамы түһәрәбіз. Идеген мүтүрде? Oh, dolguy ban kem de cebele nehdere. Odde. Dolguy ban da. Dolguy ban. Dolguy ban. Dolguy ban. చేస్తూ చెబుతాను తాను ఈ విద్యుత్ నిమిషానికి అడుగుతాను పిల్లలు ఉద్యోగాలు అడుగుతారు బరంబర్ Yüzleri de arkada kalsın. Voleybol da voleybol. Gece de tutmaklar. Bu bir beden de böyle böyle. Dönem kaçan da olacak mı? Ne kadar da kapsan iyi. Bundan da hasbolla. Yürbe. Ede takmide bir hile hıretimi tanımalı koyacağım. Koyacağım Dana. Baktım baktım. Demi pak Nanti kata lurut. Coba deh. البنك اللي يبدغني دوغو البنك اللي غنى غنا انقيرو تلبتمح أبدانا

Тәбді Білін Е, су ерім қанды. байын бара өтті. бар <laughs> білін тұрақты бұл ಕಲ್ಲಾನೆ ಕೇಗು ತುಕ್ತದೆ ರೇವೆಯನ್ನು ಬಿಸ್ತಲ್ಲ ಎದ ಅದನ್ನ ಪಿರ್ಮತ್ ಅದು ಪಿರ್ಮತನ ಕಲ್ಲಾನೆ ಕೈಗಿತಲ್ಲ ಒಂದೇ ದಡ್ಡತ್ತು ಹುನಾಕ್ ಜಾಸ್ತತ್ತು ಹುನಾ ಹಜಲ್ಲ ದರಾಸ್ತಿ ಓ ಹದ್ದಾನು ಬಿ ಬಾರ್ ಸೋಖ ಚುವೆ ಗಂಜಿಕ್ ಸಪ್ಪ Hayır denen aktarı şeyde. Şöyle derede. Bu bir tuvaktan ötüyor bana. Yepet yiyim oldu. Bu da. Ha, atı görüyor. Direkt görüyorum. Kare. İnne çüveye bitti. dogu ba be handa me çipikini bahana kille bikindu tuydu kayta hanım? ötü sözce direge her taktaydı o cebo Hanım ver cebo dogu ba Дултан Прокопьевич, она канна эти вот. Бәә қанда мә чеппік кеті? Бұрдық ев бұлылақты. Әте күлең ұрашыды үш өдері болды. Сәлін дон күлбіңе тияқ. Әтәрірі? Оны старшын кейіп өтінен оны ұқсынан Мен білейін, Patatio, tüydüğü mürü. Tüydüğü mürü dakikana yücel daha veriyor nak. Mahmut çayı veriyordu. Ama çok işte hadbisiye. Gidi gidi. <laughs> Eh, oğlum evet. Evet, hay baba, oğlum çıkım öyle hıdıra. Dönü şu demiriye bir soğuşuna ne böyle yüzülü varsa. Hadi çok. Çıkın. Çıkın. Ama aslında bir kere kımlı hıya. 운동비 많이 작더래. 미름에 가려는 저기 위에 딱 오빠